Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Yuk saatnya kita makan yuk Makan nih makan sore Makan sore makan sore yuk Nih lauknya nih lauknya nih lauknya nih hmm, Ini sarden ya sarden Dicampur mie ya Mie rebusnya dimasaknya bareng-bareng ya Berbarengan Uh, sardennya ya ikan sarden Pis pis pis ya <laughs> Oh ya kita makan eh, nasi putih plus sarden dimasak dicampur ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana pimorma rojak tanah wakina ada banar pas pas pas di lidah kalau ngeliat wanita enak di mata enak di hati ya kalau ini enak di lidah apalagi dimakan masih panas-panas nih enak yuk makan makan hmm ayo <clears throat> ya kalau buat ini sangat simpel nih masak sarden dicampur mie merebus jadi nggak usah pakai bumbu-bumbu yang lain langsung mateng enak direbus terus bisa kalau kurang pedes ya pakai kalau nggak ada cabe ya pakai cab pakai bon cabe apa apapun bisa nggak cabe ya sambal beli dah ini enak nih pas Hmm, mie-nya enak dimakannya panas-panas, nasinya panas, lauknya panas. kan banyak sarden sarden paling harganya berapa ya paling ini kan 5000 7000 8000 tergantung merek kayak yang penting ada lauknya makan ya fish fish sarden apalagi dimasaknya cookingnya cooking eh, tradisional ya lebih yummy yummy yummy hmm. hmm. ngenah eh ngenah ơi aduh ơi sarden sarden minumnya drinknya drink uh, teh teh tawar panas uh mantep boleh makan begini ngeliat cewek juga kita habiskan oh terus sih iya sip oh kita tambahkan lagi ya Wuh mantap, enak sekali, gurih-gurih coy. Ayo, yang belum makan, makan yuk. Jangan lep-lep mulu, mulu, lupa makan. Ngejar subscribe mulu, lupa makan. Tersakit. Kalau udah sakit gimana? Nah, makan ah. this Nè, drink nha, à, drink Drink <coughs> Pedas eh aduh mana pedas eh pedas eh pedas eh aduh terasa banget bumbunya tadi gak dari ini dalam pas enak aduh Hmm. habis aduh pedes aduh aduh aduh aduh enak eh enak hmm kenyang sahabat-sahabatku lu kenyang perasaan masih cuma dikit dah oh kenyang ya ya terima kasih thank you thank you thank you primat yuk terima kasih uh tuh kena kualinya kena itunya <laughs> hitam <laughs> aduh makasih makasih makasih